Hlavním cílem Evropského týdne mobility je poukázat na problematiku znečišťování ovzduší díky automobilové dopravě. Ve 38. týdnu město Štětí ožilo doprovodnými akcemi věnovanými tomuto tématu. Závěrečnou tečkou byl nedělní program na Novém náměstí. Dali jsme prostor lidem, pěším a alternativním způsobům pohyby, pohybu a dopravy. Jedním z alternativních způsobů pohybu je powerboking, volně přeloženo hopsavá chůze v netradičních botách. Moderní chůdy, jak by se daly tyto boty nazvat, skrývají různá úskalí. Pohyb v nich ale není tak jednoduchý jako přirozená chůze. Platí zde úplně jiná pravidla. Powerbooking je vlastně vhodný pro jakoukoliv věkovou skupinu. Jediný omezení, co tam je, tak jsou vlastně kila. Dětské boty e, jsou zhruba od 30 nebo od 30 kg do 50, potom je to rozdělený už na dospělí, ty jsou vlastně od 50 do 70 a od 70 do 90 a 90 až 120. Takže je to opravdu pro každého, věkově to není omezené. Nějak extra sportovně nadaný taky nikdo nemusí být, eh, naučí se na tom chodit eh, v podstatě každý. Eh, naučí se na tom chodit do pěti minutek, není problém chodit. Potom to skákání, to je třeba mm, otázka, dejme tomu dvou, tří tréninků, to znamená hodinku na botách. A co je teda důležité ovládat, abych jsem se nebála na ty boty vlézt? Tak, eh, důležitý za prvý je teda jakoby ochrana. Je dobrý mít chrániče určitě kolena, zápěstí, když se někdo bojí víc, eh, tak určitě helma je dobrá, lokty klasický třeba jako na brusle vybavení eh, a potom prakticky základy jsou takový, že musí člověk, eh, nejde, se na tom, nejde na tom stát, musí člověk furt chodit a eh, zvedat hodně kolena, to je ten základ. Váha je na celých chodidlech, ani ne na patách, ani ne na špičkách a prakticky tohle, tohle běžně člověk umí do dvou minut, pak už se tak jako pouští instruktora a chodí de facto sám tento rok byl program ve městě Štětí opravdu pestrý. Každého zaujalo něco jiného, ale přesto všechny akce měly stejný cíl. Poučit a poukázat na problematiku silniční dopravy a životního stylu moderní doby. Často se dané téma opomíjelo a dnes to má těžký dopad na náš svět. Powerizer. Choose the original.